Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді дуже цікава штука. Це фонарик Powerbank Грілка. Називається він е, LQF4004. От, е, Він китайський, він не купувався, мені його дали на огляд. Е, я його хотів собі купити по тому, як мені сказали, він коштує 240 гривень. Але там, де я шукав, я не знайшов ні одного аналога схожого на цього. Якщо дивитися зовні на корпус, він схожий чимось на поліцейських так званих фонариків. Він невеличкий, е, він е, має пластмасовий перед, пластмасовий зад і ось цю штуку алюмінію, тобто по голові комусь можна дати, але він розсипеться, бо він е, не міцний настільки. От, Акумулятор в ньому всередині 2200 мА, так як потрібно і на нагрівання давати, і на розрядку, так як це павербанк. Заявлено на сайті те, що я про нього читав, що він е, струм заряду 1 А і струм віддачі 1 А. Перевіряти я не буду, довіримося тому, що заявляють. Світить він гарно, холодний білий колір, всередині стоїть слодіод або на 3, або на 5 Вт, точно я не знаю, бо візуально в них корпуса однакові і потужність означається лише внутрішніми світлодіодами. Е, так от, фонарик називається, як я казав, LQF4004. Купити, де його можна, поняття не маю, але штука мені сподобалась, я б собі взяв. Е, як кажуть, він багатофункціональний, який ж його функціонал. Якщо ми зараз візьмемо і вімкнемо зарядку. Зарядка, до речі, звичайно, microUSB від телефона. От input. Всередині засвітиться червоний світлодіод. Це буде казати про те, що пішла зарядочка. Всередині в гнізді там на платі, потім я розберу вам це все покажу, стоїть три світлодіода. Якщо ще раз натиснути, загорається синій. Це режим віддачі енергії з гнізда USB. Бо якщо ми просто вімкнемо без синього, то він не дає зарядку. Він просто кабель як кабель в гнізді і все. Тобто нам потрібно вставити шнур, тоді вімкнути, тоді піде зарядка. І якщо ми натиснемо ще раз, це вже піде зелений колір і це піде режим нагрівання. Скажете фонарик з грілкою, та ну це все неможливо, скоріше всього китайці там набрехали. Я теж так подумав, коли мені його показали. О, Давайте я знімлю з зарядки. Акумулятора 18650, який всередині в принципі, вистачає на те щоб нагрівати їх. Тепер я його розбираю на ваших очах, поки я розказую. Всередині, як бачимо, стоїть лінза, такий от корпус. Все це було на суперклеєві, але в процесі експлуатації його моїм знайомим він його висадив звідти. І тепер акуратно це витягуємо. Як бачите, тут також був суперклей і він був прихвачений до алюмінія, але в алюмінія погані властивості, тому він не зміг втримати. І акуратно витягуємо. Це банка алюмінієва, як я казав трубка, перед пластмасовий. От. І такий фонарик. Якщо перевертаємо, справді ми бачимо спіраль для нагрівання. Таку спіраль використовують зазвичай для підігріву моторучок всередину вставляють. От. Ну І знизу акумулятор, на який же це все приклеєно. От, Попереду світлодіод, як я казав, на платці і ззаду сама плата. Плата, до речі, дуже цікава тим, що вона контролює нагрів. Якщо ми вімкнули і забулися його десь, то він не згорить. Так, він всадить акумулятор, але він не згорить воно не буде гріти до червоного накала. Е, воно нагріває до певної температури, якщо не помиляюся, 65 мені вдавалося вижати з нього, і тоді відключається там до 55. Потім знову вмикається, таким чином він працює. Для того, щоб показати, що він дійсно працює, я взяв піометр. Дивіться. 28 градусів у нас так. Беремо наш фонарик. Перша розрядка, друга нагрів і третя нічого. Для того, щоб вімкнути фонарик у розібраному вигляді, нам потрібно затиснути кнопку на 3 секунди, як в мене виходило. От. З лінзою він світить набагато краще. Бачите? В принципі і так ходити можна. А що? Нормально. З лінзою набагато краще, От, але ми поки так. Холодний білий, як я казав, китайський студіод. І вимикається так само. 5 секунд заявлено, але в мене виходило 3 секунди. Можна раз, одразу при зарядці із фонариком вмикати або віддачу павербанка, або нагрів. Тобто можна вімкнути в розетку і вимкнути такий маленький свій обігрівач. Тепер, як я казав, вмикаємо на зелене, щоб був нагрів. І тепер я демонструю вам, що він справді гріється, а не я його в воді кипятив. Дивіться, 49, 50, 53. Температура росте. 56. 7. Гріється, 62. От гріється він, до речі, дуже стрімко, лише тому, що в нього немає корпуса. Реально, якщо... От бачите, було 65, він хоп і вибив і і воно справді тепле. От, е, Гріється він довго, тому що корпус алюмінієвий потрібно прогріти. Його дуже тяжко прогріти, бо алюміній має велику теплоємність, скажімо так, він багато забирає. Так, Тим часом ще раз дивимося. Ну, тобто він ну, от 44-40. Він нагріває до 65, а тоді скидає, скажімо так, маленький електронний термостат. Фонарик класний, мені подобається. Єдине, що його неможливо знайти, якщо такому, ну як з рук хіба що взяти. Якщо ви, наприклад, е, не співробітник тої фірми, яка його випускає, бо це робиться фірми на замовлення, то навряд ви його знайдете. От. І, наприклад, як я і казав, вмикаємо фонарик і тоді раз, розрядка павербанк або нагрівання. І фонарик працює, і при тому, що навіть якщо йде вімкнутий фонарик, вімкнути нагрівання, ми можемо вімкнути ще зарядку, він все одно буде працювати. Тобто в нього немає ніякого захисту від того, що ну, вмикаємо, вимикається раз, він вже теплий стає. От, а ну, скільки з корпусом? 31. Ну, нехай хоч 31. І 7, і 8, і 9. Трошки росте. От. Ну, Штука цікава, мені подобається. Розряд, вимкнути фонарик. Штука цікава, мені подобається я б собі такого також взяв. Ну а на цьому в мене в принципі все, друзі. Показав я вам ось таку цікаву штуковину, що таке існує з підігрівом, можливо, хтось десь на холодній роботі, там охорониться, або ще руки погріти, то звісно маленький обігрівач такий повинен завжди бути, якщо десь на вулиці працювати. Тому на цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. Якщо будуть якісь запитання, звісно, задавайте в коментарі, я з радістю буду відповідати. Ну а на сьогодні в мене все. З вами був Тарас, до нових зустрічей.